Три, два, ну, один. Всем пизда, ай, всем пизда, ай, всем пизда. Три, два, один. Всем пизда, ай, всем пизда, ай, всем пизда, ай, всем пизда, ай,